Bienvenidos a Librería Colón. Estamos en la calle Avenida Santa Marina número 5 en Badajoz. Este fue el último local que hemos adquirido, una librería grande de 240 metros, muy singular porque está en un sótano, pero da un toque atractivo a lo que son las librerías. Y bueno, eh, este año hemos cumplido 37 años, con lo cual ya es una, una referencia. Y aunque estaba mal decirlo, pero quizás somos una de las mejores librerías de Extremadura. Vale, pues mira, el proyecto Escolarium, a través de la Junta de Extremadura, nos lo ofrecieron, nos lo explicaron, os lo vosotros también. Y la verdad es que desde el principio creímos en ello porque le damos un poco de modernidad a lo que es la, propia librería. Claro, como todos los negocios, se tienen que ir modernizando. Y en este caso, pues, creemos con el proyecto escolario que eh, vamos a dar ese paso sin que nos dañe, porque como bien sabéis vosotros, el libro, el formato de papel, debe ser el número uno. Pero no por eso se puede, dejamos de las nuevas tecnologías, tienen que ir de la mano. Y efectivamente en Librería Colón pues, apostamos por ello. No, anteriormente la verdad es que, no había comprado, eh, empecé a comprar cuando, cuando el escolario y, y bueno, y no nos ha supuesto ningún contratiempo, ninguna dificultad. De todas maneras también hemos contado con el, con el proyecto Escolarium, que cada vez que hemos tenido alguna duda, pues la verdad es que no la habéis solucionado sobre la marcha, con lo cual estamos muy satisfechos. Bueno, mm, mira, eh, eh, lo hablaba yo el otro día en una reunión en, Mérida, que eh, precisamente a lo mejor en, en Capital, pues todavía como que no está un poquito muy introducido, que quizás en los, pueblos, al, no tener a lo mejor tanto material de trabajo, pues están más afanados. Aquí vamos despacito, con lo cual, claro, el hacer todavía una valoración, pues cuesta, cuesta. Eh, yo mm, que tengo mucho contacto con los profesores y, bueno, están ahí, están ahí para dar el, paso, pero les cuesta todavía un poquito. Pero vamos, yo creo que esto va a ser cuestión de, de, tiempo, vamos, que va a ser rapidito el que los profesores se adapten a, los sistemas y que vayamos todos juntos, claro. Claro, no, bueno, no. Ahí el, único handicap que, encontramos siempre es el, mismo, ¿no? El que, claro, lo ponemos fácil para todo el mundo y en este caso también se ha puesto un poquito fácil para los padres directamente, con lo cual ya en cualquier hogar hay nuevas tecnologías y, ahí yo sí que le pido a, la, las propias editoriales que, hombre, que, tengan en cuenta que la librería tiene que ser la número uno en cuestión al tema que, hombre, yo no digo que le puedan poner puertas al campo, pero sí que, tienen que contar con la librería. Y, después, bueno, los padres también que tengan acceso, pero, pero siempre la librería. Y es porque de verdad que somos los que de verdad lo estamos difundiendo. Eso es una lanza ahí con la librería. Por el escolarium, por el escolarium nada, me imagino que vosotros estáis haciendo lo que es lo que está en vuestras manos. Pero las propias editoriales tienen que, que meterse un poco más a fondo y decir, eh, que la librería, la librería y la librería. De hecho, la Junta de Extremadura apuesta mucho por, por nosotros, así que a ver qué pasa.